Get this tight, ze weerselen de kalender. Und asnees is zo wijd, meer zien om Joris enger. Draad vom Leben, dreht immer nichts weiter, und eiser se zu streben, ohne zu so leiden. Bekannte oder Freund und Draht mich zu verlosen, fromme statt Sinn aus dem Herbert zu verlosen. Krieg als nächst an Europa, ein speziell militärisch Aktion. Um Nepper heescht et Opa, Den Dout breng neest Kanon. Den en engen hiret leet, des mei wie genug. An Andach für mich viel Fried, wenn ich schon besuch. Igor Kirill, Genia Apollina, net ze vergiessen de Bëbbe so kleng, für ein en antidepressive Haus ass nees voller Klang. 2022 as e Souvenir enno. 2023 läit net ganz an Eisenhänn. Gëtt et gut oder mich wo, je wëssen net e Richtung en. Wéi um Rieserät gehtt, erop an nees Beruf. Do virlingrend genéisest et wär net Drpp all dér e bësse friet, der mischt sinn.